Hindi na kagandahan yung bike ko, hindi rin kamahalan. Budget meal lang kung tawagin. Pero grabe kung pasayain ako nito.